اور یہود و نصارہ کون ہوتے ہیں بدھ مت کون ہوتے ہیں ہندو کون ہوتے ہیں سکھ کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں بات کرنے میں کسی کو بھی حق نہیں ہے وہاں صرف محبت کرنے کا حق ہے کسی کو اس سے زیادہ کسی کو بات کرنے کا حق نہیں ہے آج یہود و نصارہ بک بک کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں مولانا ہلکی بات کریں میں کہا ہلکی بات دیتا ہوں دی اوہ ہاں لینڈ دا سور میں نے کہنا ہے باولا کتا ہے میں آگے چاس آ گئی کہ چاس آ گئی کہ تو چلو میں نے تو باولا کتا کیا نا اس واسطے کہ میں تینوں کیا بھی تینوں اسی نہیں چھڑنا تو حضور دے بارے گل کیوں کی تھی وہ کہنا ہے باولا کتا ہے مولی خادم میں کہا شکر ہے اللہ دا میں کروڑ واری ادا کرنا یا اللہ تیرے حبیب دی عزت دی خاطر انہیں میں نگاڑ دے کر دی اور یہ میرا عقیدہ نہیں ہے یہ حضرت حسان نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر مسجد نبی شریف میں ممبر پر یہ بات کی تھی کہ میں بھی اور قیامت تک امت یہ سن لے فَإِنَّا عَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِي لِرْدِ محمد لِرْدِ محمد منکم وقاؤ فرمایا میں بھی تے میرا پیو بھی تے میری ماں بھی تے میری ساریاں عزتہ حضور دی عزت تے قربان بس اتنی بات یہ میرے تے گل نہیں یہ تے حضرت حسان پر حضور دے سامنے فرما گئے بات لیکن فرمایا لسان سارم اللہ عیب فی و بحری لا تقدر الدلاو فرمایا آسان دی زبان نہیں تسی سمجھنی جدو میں حضور دی گل کرنا تو پھر اے ایسی تلوار ہے جڑی کھڈی کوئی نہیں سانو کہندے نو مولانا ہلکی بات کرو میں کو تو دین پڑے ہی کوئی نہیں حضرت آسان فرما دین لسانی سارم لا عیب فی تے فرمایا میری زبان جڑی او تلوار ہے کہ تلوار بھی ایسی جنہوں دندانے کوئی نہیں پہ ہوئے وَبَحْرِ لَا تُقَدِّرْ حُدْ دِلَاؤُ تے بھامے کو لکھ گل میرے خلاف کرے نا تے میں حضور دی غلامی دا ایک سمندر آ تے میرے سمندر جو گندے دو چار ڈول بھی پائے گا تے میرے سمندر خراب نہیں ہوئے بس سانوں کسی دی کدھی کوئی پرواہ نہیں ہو لکھ گالا کوئی کٹے لیکن ایک گل ضرور ہے ایک قوم ہے بڑی سیانی بڑی سیانی قوم ہے حکمرانہ دا لفظ ایک لفظ جڑا ہے نا ریاست مدینہ انہوں نے سمجھ آیا لیکن یارا سانو بارہ ہزار شہل اسی کھا دے فیض آباد چوک بہ کے انہیں ایک بھی نہیں کھا دا زندگی اور اٹھ لاشا آسا چاہیے فیض آباد شہیدہ دیا جیلا آسا بھگتیاں ہتکڑیاں آسا لوائیاں دہشت گردی دے پرچے آسا جلے دسو یارا ساڑھی گل کسی کو کوئی نہیں نظر آئے وہ جھوٹ مار کے کہنا ہو جناب ریاست مدینہ ریاست مدینہ کرتار پور دے بارڈر کھولے جاندے سن اوتے سکھاں دے شعار بنائے جاندے سن سکھاں نوں خوش کرنے واسطے سفید پٹیاں سر تے بندیاں جاندیاں سن لیکن قوم ساری بڑی عجیب ہے اقبال کہنا ہو تعویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے تعویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد کوئی نمی گل کرے سے ہی کہنے ویکھے مولانا صاحب اور میں کہا مولویاں دینا ہے جس پندر خاتم النبیین نہ پڑھنا آیا اسی الحمدللہ کے والناس تک سارا قرآن زبانی پڑھ دے یہ قوم کہتی نہیں نہیں مولی صاحب تے تسلی نہیں آئی اسی کلام اقبال سارا پڑھ دیئے کہنے نہیں نہیں چاس نہیں آئی اسی حدیث کے بخشے ساری پڑھ دیئے کہنے نہیں چاس نہیں آئی اسی حدیثہ زاریاں پڑھ دیئے کہنے چاس نہیں آئی اسی قصیدہ بردہ سارا زبانی پڑھ دیئے کہنے چاس نہیں آئی میں کہا اس قوم نو چاس آنی کہ میں جڑا کوئی جھوٹ بولے اس قوم نو چاس نہیں آئی کہنے جھوٹ بولو اور نبی علیہ السلام نے جڑی ایک دو خطبے حضور نے دیتے آخری جڑا آج فرمایا نے ایک تا عرفہ بچ دیتا او بھی میں نے زبانی یاد ہے او سارا سیاسی خطبہ ہے کیوں جی او بھی میں نے زبانی یاد ہے او میں انجے پڑھنا جی میں قرآن دی منزل پڑھی جانا ہے کیوں جی سادہ صاحب پڑھا توجہ توجہ توجہ بھائی بات سنو بھائی یا ایوہ الناس انی لارانی بھئی یا کم نجدمیوں فی حاضر المجلس عبادہ ان دماغكم واموالكم واراضيكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شاركم هذا وسط القون ربكم فيصلكم عن اعمالكم الا فلا ترجوا بعدي دلالا يضرب بعضكم رقاب بعض الا کل شے من امر الجاہلیت تخت قدمی موضوع و دماء الجاہلیت موضوع و ان اول دم ادو من دماء نادم ابن ربیت ابن الحارس کان مستردیان فی بنی ساد فقتلو زین و رب الجاہلیت موضوع و اول ربن ادو ربان ربا عباس ابن عبد المطلب فینہو موضوع کلو کیوں جنا اے جنا عورتوں کے حقوق یہ عورتوں نے ننگیا نچا کے کہہ دیں عورتوں کے حقوق تو یورپ دیتا ہے سنو حضور نے حجت الوداع کے موقع تھے فتق اللہ فی النساء فانکم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله ولكم عليهن الله يبتل فروشكم احدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرد ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف سبحان حضور نے اس موقع دے فرماؤ اللہ عورتوں دے بارے اللہ کو ڈرنا عورتوں دے ظلم نہ کرنا اے اللہ دے نام ہی تو آڑے حق کی چاہیاں اے اللہ دے نام ہی تو آڑے واسطے حلال ہویاں تے حضور نے فرما تو آڑے حق عورتوں دے کیون کہ جنہاں نو تسی نہ پسند کرو وہ اپنے گھارے عورتہ نہ آن دیں تے انہاں دے حق کے ون انہاں دستور انہاں نو تسی دستور دے مطابق روٹی بھی دینی تے کپڑے بھی دینی صرف اینا لفظاں دا ترجمہ کیتا ہے پچھے میں حضور نے آج دھین شادیاں دے میں شادیاں جانا چھاڑ دیتا ہے نیکاں لوگاں دن شادیاں دے میں گیا ہوں اتھی بھی جاہلیت دیا رسمہ اتھی بھی عورتہ جاٹے کٹے ہوئے بڑیاں کے تھے جوان کے تھے جناب تھے اے اے مسلمانہ دیا شادیاں ہو رہی تے حضور نے کی فرمایا اس موقع تے فرمایا اللہ کل شے من امر الجاہلیت تخت قدمی موضوع اے تو میں صحیح ہوں میں تھے نچن لگ پاؤں حضور نے فرمایا سنو اے میرے امتیو آج میں جاہلیت کی ہر چیز اپنے پاؤں کے نیچے رہا کیا کیا کرتے ہو تم کس طرف جا رہے ہیں حضور فرمان نے آج میں ہر چیز جاہلیت کی اپنے پاؤں کے نیچے مسل کر رہا حضور نے کی فرمایا اس موقع پہ فرمایا اللہ کل شے من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع حضور نے فرمایا سنو اے میرے امتیو آج میں جاہلیت کی ہر چیز اپنے پاؤں کے نیچے رہا کیا کرتے ہو تم کس طرف جا ہیں حضور فرمان راج میں ہر چیز جاہلیت کی اپنے پاؤں کے نیچے مسل کر جا رہا بس اور میں آج میں سود کو ختم کر کے جا رہا اے پہلا صدر سی نا وہ کہنا سی مولویوں کو صورت کڈو سود حلال ہونا وہ بھی صدر جا

سارے صحیح کون گئے سود خور جھلا ہوئے گا اس لیے کہ وہ کہتا تھا کہ جیسے تجارت میں بندے کو نفع ہوتا ہے سود میں بھی میں پیسے دے کر پیسے لیتا ہوں قرآن نے بھی اس کی بات بیان کی ہے حالانکہ اللہ نے فرمایا اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا اے علماء بیٹھے نے کو پوچھو وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيَا وحرم الربا اے معروف تو سیگا ہے لیکن ماما تے بہنا تے پھوپیاں تے خالہ تے دیاں تے بدی بتیجیاں تے بھانجیاں تے نانیاں تے دادیاں انہا دا قرآن نے ماضی مجھول نہ ذکر کیتا ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم و عماتکم و خالاتکم سود دے میں بیان معروف دے سیگے نڑا ہے اے ان کسی تو انہوں کی سمجھائیے معروف مجھول کی فرق تو سانا مدرسے آخر انہوں مدرسے میں انہوں پہ گئے کہنے نے مدرسے ختم کرو میں کہا تسی سولہ سال بعد منہ انہوں نماز بھی نہیں آن دی جیڑا تسی انگلیش پڑھا دے ہو سکولہ کال جمعی سولہ سال پتے ہیں مڈیا نماز نہیں آن دی جنازی دیاں دعامہ نہیں آن دیا تسی قوم دا دکی کیتا کم از کم اسی مولوی اور کچھ نہیں کر دے اپنے مولوی انہوں نمازہ دے صحیح پڑھا دے ہیں قرآن پڑھا دے ہیں تسی قوم نڑکے کیتا تسی اور چاندے ہو مدرسے میں جو جائل تیار ہو من ہوتے بھی کمپیوٹر پڑھائے جان دے مولوی انہوں نمازہ بھی نہ آن قرآن بھی نہ آن اے اور آخری حملہ امریکہ دا چھپن ملکن تے پچپن ملک دینی مدارس ختم ہو گئے ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ دین ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ دین ਜਿਹੜਾ ਹਰਮ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਖੁਤਬਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਬੇ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਖੁਤਬਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਹੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮ ਹੁਣ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਹਾਦੀ ਹਰ ਸਭ ਵਿੱਚ ਜੁਮਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ ਦਾ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ ਬੈਠਾ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ